Bueno, ba, nahiko grabea. Ez? E, momentu honetan e, aurrekontuaren euneko laro gaita bosta bakarrik erabili behar dute administrazioaren funtzionamendua bera bermatzeko. Beraz oso margin txikia dago ba, beste montatako politikak egiteko. Eta zer, zer, dela, zer dela edo sortu da egoera hori? Ba, alde batetik UPNek e, lehentasun e, sozial gutxiko e, azpiegiturak e, ba, bueno, e, aurrean jarri izan dituelako azkeneko urtetan. Eta e, hoiek aurrera damateko dirua mm, bilatu izan du bai e, kretituak eskatuz eta beraz zorra handituz, azkeneko urtetan eguneko berrogeita bosta handitu da eruneko udalaren zorra. Eta bestetik ba, e, lurzorua edo saltzen, beraz iria gelditu gara e, udala, bera gelditu da, ba iaia patrimonio hori kabe, ezta momentu honetan. Eta, karo, azpegitura guzti horiek ere ordaindu behar dira. Eta momentu honetan, adibidez, 2008 garren eh, urtean, amar milioi euro erabiliko dira bakarrik zorra eh, ordaintzeko. Bueno, ba, uste dugu ez direla egokiak momentuko egoerarako, ez da. Alde batetik, eh, bueno, agerian gelditzen da, sortu direla behar ber, e, berriak, ezta, gizarte mailan eta aurrekontu hauei naiz eta igo den partida hori ez da nahiko igo eh, behar horiek asetzeko. Eta horregatik uste dugu antisozialak direla. Bestetik ere, ba, egiturari dagokionez, UPNren, UPNren iriaren eredua agerian uzten dute zergatik. Ba, ariatik edo saietik e, eh, ba, diru gehien ematen dioten saia da, segurtasuna, hau da, udaltza mm, udaltzaingoa, horrek eramaten du horrekontuaren gehiengoa. Aldiz, beste batzuk aurre, aurretik aipatutakoa edo beste batzuk kultura edo e, merkataritza edo beste guztiek askoz ere e, gutxiago diru gutxiago daukate. Beraz, gu e, ez gaude bateria dos e, egitura horrekin edo horrekontuen lehentasun hoiekin. Bestetik ere, ba, horren adierazle da ere, Euskal, Euskal kulturaren aurka benek duen e, jarreraren adierazle da e, aurrekontu hauen eguneko 0,5 bostak bakarrik erabiltzen dela Euskara bultzatzeko. Beraz, eta hau da, gainera azkeneko urtetako tendentzia, ez, horren sakontzean. Eta bukatzeko, ba, momentu honetan zer espero genezaken, aurre kontu batzuetaz, ba, lana sortzeko edo e, ba, bueno, horretarako diru gehiago edo ekimen gehiago gultzatzeko esfortzua ez irudikatzea. Eta ez da horrela, enplegu soziala, sozialeko partia guztia jaisten dira, eta gainera e, beste batzu, ez, enplegu, enplegua eta komertzio eta turismo eta beste motatako e, ekimenak e, biltzen dituzten e, partidak edo, bakarrik 2 milioi euro e, osatzen dute. Eta horrekontua pentsatu, berreunda bat milioi eurokoak dira. Beraz, portzentaia ere oso oso bajua da. Eta guri iruditzen zaigu momentu honetan, E, ba, bueno, e, egoeratik edo atera nahi duen e, gobernu batek ba, esfortzu berezia egin behar duela hiru esparru hauetan. Ez Bai kultura, baina nola, gizarte asuntuetan eta lana sortzeko ekimenetan. Ez da? Ba oso aberasgarria izan da eta oso adierazlea ere. E, guztiek e, agerian utzi dute Iruñeko udala momentu honetan bunker bat dela e, bertatik ez da informazioa kalera iristen, eta ez dira ere ba, kaleko enbateragien e, beharrak edo iristen edo gutxienez upenek ezentzunarena egiten du. Beraz, e, hori e, nolabait apurtu behar dugu, eta bildu zentzu horretan lan egiten ari da, eta horregatik irek izan du ba, erronda hau, Ez gara e, iritsi eginen e, eragile guztietara ez gara iritsi, baina horretan lan egiten jarraituko dugu eta e, gaur ere ospatu behar dugu batzer irekia, e, hain zuzen ere zirrikituak irekitzeko bunker horretan informazioa eskaintzeko gizarteari eta gizartearen proposamenak, e, ideiak eta baita kritikak ere jasotzeko. Bueno, ba, azteko, e, esan edugu alternatibak badirela naiz eta momentu honetan egoera ikuseta euneko amabosta bakarrik erabili daitekeen politika egiteko, zorra dela eta ez dela eta beste zifra horiek, ba, gauza asko ezberdin egin daitezke. Aldez aurretik, ba, egin zer egin daiteke ezberdin, ebidez, Euskara eh, politika. E, azken urtetan, ordenantzaren aldaketa bat eh, onartu zen, oposizioak onartu zuen, eta UPN ez du e, aurrera eraman. Beraz, hori inolako arazori gabe eta kosterik gabe ere egin daiteke beraz hori bultzatu nahi dugu eta beste taldeekin batera e, adostasunak lortuz ba, lortu nahi dugu ezta e, bestetik zer egin daitekeen bueno ba erres ez fiskalitateari dagokionez lege aldatu daiteke udalek e, ba aukera handiagoa izateko progresibitatea sartzeko eta naiz eta hori ez aldatu legea ez aldatu momentu honetan E, progresibitatearen aldeko hainbat erabaki daitezke. Adibidez, bonifikazio sozialak e, onartuz, hainbat e, kolektibo, ba, gaizki pasatzen ari den kolektiboen zat. Zer beste gauza egin daitezke? Bueno, ba, adibidez, parte hartzea ireki hori e, eh, kaso askotan ez du suposatzen inolako kosterik, baizik eta borondate politiko hutsa da. Momentu honetan benek ez du inolako borondaterik ukuste dugu martxan jarri daitezkeela hainbat dinamika esparro guztietan, esparro e, eh, sektorialetan, kulturan, e, euskera mailan, e, komertzia mailan edo merkataritza mailan, mugikortasuna ere mailan eta zentzu horretan ere mugikortasunari eh, begira badira eh, badago aukera lan egiteko koste gutxirekin, eta debidez da, ba autobus eh, kolektiboak edo bultzatu eta irian lehentasuna eman, kotxearen aurretik, edo, bueno, badira politika asko, esan bezala, mm, egoera honetan ere, bultzatu aldirenak, bestera batera egin daitezkenak, eta bildu horren alde ginen du, beste taldeekin adostasunak lortuz eta e, momentu honetan euniako udalan dagoen gehiengo anitza baina bai progresista hori agerian utziz eta erabilgarri bihurtuz ere